არის ამ პარლამენტო ოპოზიცია, არა სამთავრობო სექტორი, ესტრობიდან კონსტიტუციის ახლოს სხვადასხვა რეგიონებში და ცდილობდნენ თავიანთი არგუმენტები გაიცნოთ მოსახლეობაში. თუმცა მათ შორის არ იყვნენ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები, თქვენ კონსტიტუციის ახლოს არის. რატომ არის ეს ხოდი მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი არგუმენტი მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საყოველთაო განხილვის მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამორჩევლებმა თვითონ მოქალაქემ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია მიმას განსახორციელებას ცრუებთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო ცრუებების პროექტთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა არ ვართ საკონსტიტუციო კომისიის განხილვის წევრები, ჩვენი ვალდებულება არ იყო. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკურ პარტიას მაინც გვაქვს შესაძლებლობა და ტრიბუნა, რომ ჩვენი პოზიცია გამოვხატოთ და მოქალაქეებს თავისუფლად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ამ განხილვაში მონაწილეობის და სხვათა შორის ყველა განხილვაზე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სამოსუსვამდნენ ხას, რომ პოლიტიკოსებს სხვა ტრიბუნას გაგვდეთ, ჩვენ გვალაპარაკეთ, ჩვენ მათ ამ გადაწყვეტილებას პატივს ვცემდით და აქედან გამომდინარე ვთulit, რომ სხვა ფორმატებში შეგვიძლია მივაწოდოთ ის უფრო ჩვენი პოზიცია. თუმცა არც იმის გარეშე იქნება, რომ არ აღნიშნოთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემუშავებელი სამუშაო კომისია, ასევე ეხლავ საყოველთაო განხილვის კომისია, მაინც ამას გახსნილი არ არის კომენტარებისთვის, კრიტიკისთვის და ამას ასახა დადასტურებს ის განხილვებიც, რაც მიმდინარეობს საჯაროდ. იმიტომ რომ ამ განხილვების შედეგად ჩვენ დავინახავთ იმას, რომ წარმოდგენილ პროექტში პრაქტიკულად არაფერი არ შეიცვლება. აა მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი მოქალაქე გამოხატავს საკუთარ პოზიციას პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, მანდატების გადანაწილებასთან დაკავშირებით, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე საოცრად ნიჭიერი აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ხისტია საკუთარი პოზიციების დაცვაში, უხეშიც ზღوارზეა უზრდელობასა და ზრდილობიან მოპრობას შორის, როდესაც ის საკუთარ არგუმენტებს ასახავს. თქვენ ამბობთ, რომ პროექტი დარჩება ისეთი კანონის როგორც არის წარმოდგენილი. აა უმრავლესობა კი ამბობს, რომ სწორედ იმიტომ მოხდა ეს საყოველთაო განხილვა, რომ მოხდა იყო მოსახლეობის აზრის მოსმენა და გათვალისწინება, ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება. რა გაძლევთ იმ საფუძველს, რომ კონკრეტულად შეიძლება მათი კომენტარები, ანუ უმრავლესობის წარმომადგენლების კომენტარები ამ საყოველთაო განხილვაზე დასმულ შეკითხვებთან დაკავშირებით. იქ ნათლად ჩანს, რომ ისინი არ არიან წამსვლელი არანაირ კომპრომისზე. ერთადერთი ისევ და ისევ ვამბობთ, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნაზე ვართ მთელი ქვეყანა დამოკიდებული, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პლატფორმა ევროპული საქართველოსთვის 93-მა ორგანიზაციამ მიმართა და უთხრეს, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი და პარლამენტში მანდატების გადანაწილების წესი უნდა შეიცვალოს და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში არიღებს ამ ხმას. ყველა ოპოზიციური პარტია ამას ამბობს. უბრალოდ მე მინდა ერთ რამეს გავუსვათ სალსახად ხაზი მაყურებლის საყურადღებოდ და რომ მხოლოდ და მხოლოდ ხაზგასმა პრეზიდენტის არჩევის წესსა და პარლამენტის არჩევის წესზე არ ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციაში სხვა საკითხები ყველაფერი მოწესრიგებულია, მაგრამ ეს ორი თემა არის ფუნდამენტური. ა რატომ? პირველ რიგში, იმიტომ რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლა გულისხმობს იმას, რომ პარლამენტს უნდა ქონდეს მეტი ძალაუფლება. ეს კონსტიტუცია ამას არ განაპირობებს. თეორიულად ეს კონსტიტუცია როგორ კარგადაც არ უნდა იყოს შედგენილი, თუ პრაქტიკულად არსი არ არის იმისი, რომ პარლამენტში უნდა იყოს დაბალანსებული ძალები და პარლამენტში ძალების დაბალანსება გულისხმობს იმას, რომ მრავალპარტიული უნდა იყოს და მრავალპარტიულობა ადესტურებს იმას, რომ მოსახლეობის ფართო ხედვა არის უკვე ასაფული პარლამენტში. აა ამის ამის ფაქტობრივად ამ გარემოებების არსებობის გარეშე რა თქმა უნდა ასეთი ცვლილებები ხელს უწყობს იმას, რომ ერთი პარტიული მართლობა, ერთ პიროვნული მართლობა დამყარდება საქართველოში. სწორედ აი ამ პრობლემ, ყველაზე უმთავრესი პრობლემა ეს არის და ამიტომ ხდება ხაზგასმა ამ და აქცენტირება ამ ორი საკითხის. თუმცა ჩვენ ასევე რესპუბლიკელებს მიგვაჩნიათ უნიშნელოა ეს საკითხი თვითმართველობის განვითარება, თვითმართველობის რეფორმა, იმიტომ რომ ამ განხილვებზეც თელავში თუ უსმინეთ, გორში თუ უსმინეთ, თვითმართველობის გაძლიერება იყო მოქალაქეების წუხილი, რაზეც მათ კაფეო პასუხი არ მიუღიათ. ამ კონსტიტუციის პრობლემაა სასამართლო სისტემას და მისი დამოუკიდებლობის გარანტიების უზრუნველყოფა უფრო კაფეოდ და ნათად. ამ კონსტიტუციის პრობლემაა ადამიანის უფლებების თავი, რომელიც ჩაკეტა კონსტიტუციაში კონსტიტუციამ. იმით რომ 39 მუხლი რომელიც ამბობს რომ საქართველოს აღიარებს საყოველთაო უფლებებს რომელიც კონსტიტუციაში გაწერილი არ არის, ანუ ადამიანის უფლებები დინის განვითარება და უსრულებელი პროცესია და ჩვენ ეს მუხლი გადაგვაქვს ზოგადად ებულებებში და არა ადამიანის უფლებების თავში და ამიტომ ჩვენ შემოვისაზღვრეთ მხარ ხელისუფლებამ საკუთარი უფლებამოსილება და ადამიანის უფლებების დაცვა შემოფარგლ კონკრეტული უფლებებით და მას არ აღიარებს როგორც განვითარებად სფეროს. რაც ძალზე სამწუხაროა. ამიტომ პრობლემები ამ კონსტიტუციას აქვს, მაგრამ ამ წუთას სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეები დგანან იმ ძიმე არჩევანის წინაშე, რომ ხელისუფლების უზურპაცია, ძალაუფლების მიტაცება არ მოახდინოს ქართულ მოძლებო და ამიტომ ხდება მხოლოდ ამ ორ საკითხზე ძირითადად აქცენტის კეთება. ან თქვენ ჩამოყალიბეთ რა მეკილი ვერ თქვა რომ ვიფათ კონსტიტუციაში პრინციპული და თავარი საკითხი პრინციპული და მთავარი არის ის, რომ ქართულმა ოცნება მომავალ არჩევნებში დაუმსახურებლად ვერ შეძლოს მანდატების მიტაცება, ანუ უმრავლესობის შექმნა. ეს ქართულ ოცნებას იმიტომ შესაძლებელია შესაძლოა თუ ხმებს მიიღებს კი ბატონო, მაგრამ გაუნაწილებელი მანდატების დამატებით მან ერთგვარ შეიქმნას უმრავლესობა, იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ ასახავს ამორჩევლის ნებას. და ქართულ ოცნებას იმიტომ ამბობ, რომ დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ნებისმიერი ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოდესმე მოაგრავლესობაში, მან ვერ უნდა შეძლოს ძალაუფლების მიტაცება, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პროექტი, რომელიც მუსოლინის იდეებს ეყრდნობა, იმიტომ რომ იტალიაში მსგავსი მექანიზმი. თქვენ

არ არსებობს ეხა პარლამენტო რესპუბლიკა ძლიერი თვითმმართველობის გარეშე, სამწუხარო პარლამენტის თავმჯდომარე ძლიერი თვითმმართველობა სისულელეს ეძახის და ასევე არ არსებობს საპარლამენტო რესპუბლიკა მრავალფეროვანი წარმომადგენლობის გარეშე პარლამენტში. ეს არის სამწუხარო, რომ ჩვენ იმ რისკის წინაშე ვართ, რომ ისევ გძველ გზას დავადგებით და სწორედ ჩვენი აქცენტი ამაზე გაკეთდა, რომ კონსტიტუცია არ არის ძროებით გადაწყვეტილებების მისაღები დოკუმენტი, აქ მხედველობაში გვაქვს ის, რომ 2018 წელს პრეზიდენტი არჩევა პირდაპირ წესით და მე უკვე გადავდივართ არაპირდაპირ წესით არჩევნებზე და მეორე სამწუხაროდ ეს პროექტი ვერ უზრუნველყოფს ამ მომრჩევლის ნების ადეკვატურ ასახვას საკანონმდებლო ორგანოში. და თვითმმართველობის არჩევნებზეც ვიყავთ ემზადები ალბათ კარგად ხართ კონსულტაციებიც ვიცი თუ გაქვთ საკონსულტაციო სუბიექტებთან რა დონეზე ხართ ამ საკითხთან ჩვენ ვაგრძელებთ კონსულტაციებს მაისისთვის ბოლოს რესპუბლიკური პარტია გააკეთებს განაცხადს საკუთარ ხედვებთან დაკავშირებით როგორ წარდგება ის ამომრჩევლის წინაშე 2000 17 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ის რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან შეგვეძლება თანამშრომლობა გავოდით თუ არა ვინმესთან ერთად ბლოკში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ უახლოეს მომავალში ჩვენ უკვე გვექნება შესაძლებლობა რომ აა კანდიდატების დეტალურად გავლა არ ხდება ამ ეტაპისთვის ჩვენ უფრო ხედვებზე ვსაუბრობთ როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტია სხვა პოლიტიკურ ადაპირებებით შეიძლება გავიდეს და რა იქნება მისთვის ძირითადი პრიორიტეტები. მადლობა. აა მე თუ შეიძლება დავამატებ უკანასკნელ პერიოდში მიმდინარე მოვლენებთა ორ საკითხს მინდა შევეხო. ერთი არის აუდიტის სამსახურის უფროსთან დაკავშირებული სკანდალი, ცალსახად მინდა აღნიშნო ის, რომ აუდიტი სამსახურის უფროსი არის დაზარალებული, ის მოხდა საავტოფოში ნაცემი, არსებობს ფაქტობრივი ტიწებულება იმის, რომ მასზე განხორციელდა ძალადობა, ამიტომ საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა დაიწყონ გამოძიება, ამიტომ დაიკითხოს უნდა ფარცხალაძეც, და ის სპეკულაციები, ვინ იყო ნასვამი, ვინ იყო ალკოჰოლური დრომის მდგომარეობაში, ეს უკვე სამარცხვინოა და ცალსახად მეტყოლებს იმას, რომ თავარი პროკურატურა არაფორმალური ძალების გავლენის ქვეშ არის, რადგან მას ჯერ კითხავ თორდიას გარდა არავინ არ დაუკითხავს. და მეორე საკითხი ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს ხანდოსხეობაში, ძალზე დიდი ყურადღება უნდა გამახვიდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოსახლეობა, ადგილობრივი მაცხოვრებლები ხალხს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ რუსები ფაქტობრივად ძალიან ახლოს განაგებენ საზღვარს და იქ თუ ანძები განთავს და მოსახლეობა შეშობს, რომ ხალხი გადავა ამ საცხოვრებელი ადგილებიდან და ფაქტობრივად კიდევ შესაძლოა გადმოიწოს საზღვარმა, როგორც ხდება ჩვენს პრაქტიკაში. ისე, ამიტომ ყოველ გარდა იქ არსებული საფლავებისა ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი უნიშნულოვანი საკითხი, რაც ამ კონტექსში უნდა იქნას შესწავლული, ეს არის იქ ფაქტობრივად საზღვის არსებობის თემა.